1万ボルトキューティクルボルトキューティクルボルトキューめざっこいキスの嵐ダメだと舌入れろ絶対嫌だままごとしようよあずさは何の役がいい パパじゃあネクタイつけてやろうなうんあずさパパかっこいいじゃあ俺がママしてやろう今日もお仕事頑張ってねだーりん稲葉ママ大丈夫あずさパパったらあの年ですでに技術を持ってるわママ少し別の世界が見えた まあまあとりあえずお茶でもああすみません今お茶碗切らしてるんで炊飯器ダイレクトでいいですかお茶漬けかちょうど腹が減っていたところやめて嫁姑みたいな陰険バトル仕方ねえなほらあずさちゃん積み木で遊ぼう積み木好きだって話を前に聞いたんだこれなら楽だ できちゃったよ立派なログハウスがさこの完成度積み木と呼ぶのか荻野家は敵ながら素晴らしい出来だ俺も娘の1万円札を作ってもらいたいヒロシは5000円にしてもらおうババカかねえ2人の世界から帰ってきたほれ何か言えパプーパプパプーは 様娘をじ樹皮から先がご誤解であろう羊になるまで殴る先に死ぬであろうの女装少年警察犬時代の相棒荻野国春警部は稲葉さんの飼い主的存在ですおい働く方の助手 K です詳しい話はお前に伝えておくはい実は実証拷問ラランタ どんお茶碗叩かないの諭吉のおひたしですうん涼しげな一品であろう、いろいろ試したが日本円が一番であろうあっさりなのに味はしっかりはどうも淡白でリの頃は良かったな何ということは貴様狼であろうさぎさんだよ じゃあよかろう。うさぎの僕と羊のそうめいさんは狼が天敵なの食べられちゃうんだおおどうしようまったく狼はひどいやつであろうおいやりすぎだやめろ切れ名付け 誰か小木さんに疑うことを教えて大変あゆうたくん危ないよ密封ス空気が欲しかったらいつでも言ってね私は非常な国家の犬ですと助手殺す稲葉さんすぐに40度のミルク用意しますおもてなしするな 猫の国に行く日が来たようです大事な仲間がお世話になりました紹介するよドンあれ背景僕のおまけせめて脇役扱いはしてほしいっすはあまた手を組もうヒロシいやだ俺も警察権やめたもんねけっけん稲葉さんそれ岩塩ただいま絶賛立て中だだから依頼人として来たんだくっ チチちゃん大人チチねビーフジャーキー食べますかどうぞお邪魔かな全速力で帰りましょう稲葉さんあおっと遅いいきなり撃ってくるとは全員ここにいろはいパパパパかっこいい早く帰ってきんえ、オギさん血てますよ撃たれたなんで平気なの きなら任せろクルボルト俺の必殺技が急に解除されたうあずさダメだよ戻って無理無理うわおいあずさそのくらいにしないと心の生態系が狂うぞどうなってんのこの公園